怎么样？要啥子？做一小的。什者他加那个奶油啊，那奶油超好吃的。 呃，不知道，有点遗拍照好美。 这是什么？布里欧汉堡包。这不是重点，重点是的龟卵。今日午餐， <coughs> 龟卵，再加个鸡卵。然放点油，再点，这才是这样。 最它一次是哦，还不错哎，一次这样，嗯，蛮方便的，一次应该够吧。嘣嘣，嘿，看一下，耶，感觉不错。啵啵啵，再来点，嗯，会不会太奢侈？不会。 哦，这面包好湿润哦！我挑了一个没那么干的面包，我不喜欢吃太干的面包。嗯，怎么那么好吃？ 真是天成，是面包本身是有奶油，对不对？面包本身是好吃，哦，好好吃，嗯，包包包的感觉，啊，好卖，好卖，好卖。 超级好吃，自己安赞，分享给你。